Hola, em dic Martí i avui us parlaré sobre les llengües de la meva vida. Tot va començar quan jo als 6 anys, bueno, jo sóc d'Ucraïna i als 6 anys vaig anar a viure a Barcelona i realment aprendre català i castellà va ser molt difícil per mi i em va costar molt perquè sempre estava a un nivell pues, diguem-ne inferior als de més i això pues, m'impedia, o sigui, em costava, volia estar al nivell dels altres. Bueno, és una exigència, un problema meu, però bueno. Així que vaig prendre català i castellà eh, durant 6 anys i justament quan vaig començar a agafar la idea dels, de la base, diguem-ne, eh, em vaig tindre que mudar i me'n vaig anar a viure a les Seychelles. I clar, vaig tindre que aprendre tant anglès com francès i com creol, tres llengües més clar, era una bogeria eh, aprendre tres idiomes i clar, quan vaig començar a aprendre doncs, en part, o sigui, a casa parlava tant català com castellà però eh, vaig començar a perdre la gramàtica i, bueno, i tot aquest tema de la teoria i, i clar, era com un contrast així que el primer any que vaig estar vivint allà vaig estar vivint 4 anys en total el primer any vaig eh, aprendre en francès, vaig anar a una escola que es l'École Francais, però no em va acabar d'agradar i me'n vaig canviar d'escola i vaig estar en una escola que es International School, que vaig estar ahí els altres 3 anys. I em van ajudar molt més, em va agradar molt més, em va costar, realment em va costar molt, però eh, mm, mm, em va fomentar i em va ajudar molt. I eh, durant aquests 4 anys doncs, vaig aprendre el creol, que el creol és una llengua eh, entre l'anglès i el francès i l'africà, o sigui, una barreja, un pupurri. I també vaig estar vivint al costat, els meus veïns eren italians, així que vaig prendre italià. Després em van anar i em vaig oblidar completament. De tant en quant, doncs, tinc ser alguna paraula, però poca cosa més. I després d'això, doncs, després d'aquests 4 anys vaig tornar a Barcelona i clar, vaig arribar aquí i tenia un pupo, o sigui, no us ho podeu imaginar. Eh, parlava amb la gent i en comptes de dir eh, ja saps o, o alguna expressió, alguna d'aquestes expressions deia you know, saps? Així que Bé, eh, ara justament pues, estic, he acabat els estudis, me'n vaig a Múnich i estic aprenent alemany, així que podria dir que és increïble la meva vida.